Salut! Astăzi vreau să-ți improvizez despre a organiza. Uh, oamenii aceștia sunt uh, ca gândurile noastre neorganizați. Uh, m-a inspirat John Maxwell, care spune că dacă ai această mână și strângi puțin, organizează în mod natural într-un pumn foarte puternic. Și dacă vrei să organizezi ceva în viața ta, începe cu cel mai mic și mai simplu lucru și dacă poți să-l faci bine pe ăla, poți avea încredere că și restul se organizează în jurul tău. Tu ce părere ai? Ceau!